voi tutti a casa avete una stampante che stampa su fogli di carta quindi sono da molto tempo facendo molto di fugge. E eh, ultimamente, precisamente dal 1984, quando Charlie Schull inventa la prima stampante 3D, eh, possiamo eh, avere questa tecnologia. Fino a molti anni fa era talmente inaccessibile da avere costi proibitivi eh, da centinaia di migliaia di euro, adesso potremmo averla a casa con eh, poco meno di 1000 euro. Questa, questo esemplare è una RepRap ed è costata poco meno di 400 possiamo fare con questa stampanza potrebbe darci un'indipendenza dal mercato globale? E noi possiamo decidere di stamparci un oggetto in casa, qualsiasi oggetto di cui abbiamo bisogno, eh, che so, oggi ci serve un piatto, domani un bicchiere, possiamo stamparlo in casa senza andare al negozio più vicino a comprarlo. E cosa vuol dire questo? Eh, le moderne tecniche di produzione che utilizzano mezzi costosi, stampaggi a iniezione, plastici e um, così via, richiedono dei magazzini per tenere stoccate le merci eh, nei magazzini utilizzando dell'energia, ma questa energia non solo per, eh, per, eh, produrre la merce in sé, ma eh, la maggior parte dell'energia è utilizzata per il trasporto, ossia si producono 100.000 pezzi in un solo punto e si spediscono questi 100.000 pezzi in 180 paesi nel mondo. Eh, cosa vuol dire questo? Che in quei fornendo ecco, magazzini, quindi spazio, eh, bisogna produrre in grosse industrie e soprattutto bisogna produrre in grandi quantità per equiparare i costi di produzione eh, dati da, dai macchinari. Eh, non so se avete presente la stampa iniezione che richiede di costruire un, eh, uno, uno, stampo eh, su cui per l'eterologione va eroso il pezzo, eh, quello può essere utilizzato per produrre solo quel tipo di pezzo. Invece con una, con una stampa 3D possiamo produrre quanti pezzi vogliamo di qualsiasi forma, di qualsiasi dimensione utilizzando un solo strumento. Materiali? Eh, Arterio. Sì. Eh, allora, questi sono alcuni esempi di cosa, di cosa, mi è stato possibile stampare a casa con questa stampante qui. Ehm, eh, questo è un piccolo porco per decorazione, de, eh, quello là è un, eh, un, po' un, un, eh, alcune ruote, infatti ho realizzato, mi sono sbizzarrito con un craft 3D, ho realizzato uno stampo con uh, eh, cerchione cioè stampo per iniettare dalla gomma e farmi le ruote per, uh, per automodellismo. Eh, questi sono alcuni dei materiali con cui è possibile stampare PLA, acido polilatico, è una plastica derivata dal mais, è una plastica derivata dal mais quindi biodegradabile ehm, fosse realizzata anche da qualsiasi tipo di ambito, anche ehm, so, pensiamo alle farine che fanno a male, potrebbero essere convertite in eh, plastica utilizzabile dalla stampante, questo qua infatti è PLA, clorofurnidello. Eh, poi ABS, che è un miscuglio di tre tipi di plastiche derivate da petrolio, e pre preferibilmente non lo usa. Eh, nylon è un materiale abbastanza interessante, però molto difficoltoso da stampare, perché permette di realizzare pezzi flessibili, pensiamo alle cover per i cellulari o altri scegliere potete immaginare eh, io uso il, il filo per il per eh, quello più accessibile al momento poi potete vedere anche il cioccolato eh, infatti è possibile stampare anche con cioccolato è, è, è sufficiente cambiare l'estrusorio cioè questo pezzo qua adesso eh, questa pezza è progettata per stampare con la plastica se noi al posto di questo mettiamo un altro tipo di estrusore con una vita senza fine che spinge un, un materiale fluido semifluido, possiamo stampare sia con cioccolato, possiamo stampare con argilla, eh, ma qualsiasi altro mezzo semifluido, che so, la pasta per i biscotti o qualsiasi cosa che potete immaginare. Eh, abbiamo anche quest'altro materiale interessante che ho scoperto pochi giorni fa, la UD3, eh, praticamente qualcuno si è sbizzarrito a polverizzare del legno mischiato con delle resine e ha creato un filamento simile a questo, però in legno. Cosa vuol dire questo? Variando la temperatura di estrusione eh, da 200 a 275 gradi possiamo riottenere le temperatura del legno eh, con le venature scure sono state ottenute aumentando la temperatura di estrusione. Procediamo un po' con eh, alcune eh, altre possibili prospettive per la stampante, eh, che so, per esempio, adesso vi porto un esempio, questo è un, un organismo book reader a cui è stata persa la batteria. Allora io cosa ho fatto? Siccome la batteria era leggermente più grande per alloggiare un'altra un batteria, eh, con un 3D ho disegnato un, eh, un supporto che riempisce lo spazio in eccesso lasciato dalla, da una batteria per Nokia in modo da poter installare questa batteria e rende, dare di nuovo vita al, al dispositivo. Eh, e così possono essere realizzati qualsiasi altro tipo di pezzi di ricambio per, per qualsiasi elettrodomestico. Come sapete le industrie ci tengono a far sparire tutti i pezzi di ricambio dopo, dopo la scadenza della garanzia, così che voi siete costretti a comprare un nuovo oggetto un'altra ehm, cosa molto importante è il riciclaggio, guardate questa qua, ci vede male qua. Eh, dei ragazzi hanno creato un eh, macchinario in grado di prendere della mm, plastica, che sono bottiglie macinate, eh, riciclarla e ricreare questo filamento per poter essere poi stampato. andrete a rubare le buste della differenziata. <laughs> Altre aspetti per la stampata potrebbero essere uno stimolo della creatività, eh, cosa molto importante, che un bambino potrebbe stamparsi i suoi giocattoli, potete divertirvi a fare delle modifiche alla stampante stessa, eh, quindi stampare di, i pezzi che vi servono, pezzi di ricambio, modifiche hardware e così via, eh, potete stamparvi le Lego, <laughs> tutto quello che immaginate. Eh, come potete vedere eh, cioè, non si applica solo a oggetti per, per, il consumo umano, qui è stata stampata la, il guscio della cioè conchiglia un paura e il paura si è appropriato dalla conchiglia e eh, qui invece vedete una preparatoria per tartarughe. Altra cosa, non tutti magari eh, sapete molto fare su 3D. Per fortuna ci viene incontro internet, infatti esistono siti come Thingiverse eh, dove è possibile trovare centinaia di migliaia di modelli 3D eh, aggiornati giorno per giorno, ogni giorno di nuovi, che so, ad Halloween c'erano i modelli di, di, costumi stampati, maschere e così via. Eh, Anch'io scaricavo molti modelli da quelli stampati personalmente no, tutto in Creative Commons. Sì, sì, tutto open source, tu scarichi modelli sorgenti, li puoi anche modificare, creare dei derivati, carichi delle foto del cui siete stampati e così via. Questo è un altro sito, GrabCAD, dove ci sono molti modelli che è possibile stampare con qualche piccola modifica. E dal caso non trovate il vostro modello in quei, in quei siti là, lanciate una ricerca su un qualsiasi motore di ricerca, 3D model, trovate mm, migliaia di siti dove mettono a disposizione i modelli 3D che vi servono. Passiamo a un, un, argomento di tipo biologico, medico, eh, biostampanti 3D. Eh, sono stampanti 3D modificate per lavorare con cellule staminali su delle particolari strutture, ossia depongono astratti, come fa questa stampante per utilizzando cellule staminali, eh, estratti di cellule che eh, si, eh, si trasformano vogliamo, cioè, che, che vogliamo creare. In questo caso è stato stampato un rene, eh, si legge bene, eh, eh lo studente Luca Mascella è, è, stato prima a ricevere un rene da, eh, stampato da circa dieci anni fa, quando ho iniziato il mio esperimento con questa tecnologia. Te mi stai dicendo è stato stampato un rene ed è stato impiantato un Esatto, stampato un rene impiantato, è stato stampato una vescica, eh, vengono stampate delle ossa, eh, un particolare di osso del cranio è stato trapiantato farti... C'è un TED di Anthony Atala, un TED che fa vedere esattamente questo tipo di tecnologia. sono le informazioni che i media ci danno tutti i giorni. Quindi l'università della Pennsylvania è stata presa proprio una refra, fatta lavorare con Zucchero, eh, con eh, allora sul rufo sono state fatte delle strutture eh, simili a dei vasi sanguigni, quindi delle strutture vascolari in zucchero, che, in mm, cui è stato inserito del tessuto biologico che ha eh, ricreato i vasi sanguigni e sono state in grado di, mm, queste strutture sono state in grado di tenere in vita questi vasi. Um, qui abbiamo al mite se darà tempo se invece provato a stampare dei robot e eh, la ricerca sta continuando ad andare avanti, questo è un particolare robot stampato, un, insetto, eh, questi robot potrebbero essere utilizzati per esplorare eh, delle zone a cui l'uomo non può accedere. Allora, altra particolare applicazione eh, che immaginate di ingigantire questa stampante talmente tanto da coprire il volume di questo edificio noi possiamo stampare un edificio intero in poche settimane. Questa casa qua dei due piani è stata stampata in quattro settimane con delle vetrine e calze. Un computer ha fatto quell'abitazione. Con, eh, eh c'è mezzo. Eh, eh, qui un altro esempio di un gazebo di 7 metri che è stato realizzato a Strati a, eh, in, California, eh, si chiama Terra di Olaria, l'ho trovato su internet. Eh, sì, questo è un particolare, qui si vede proprio la, la testina di una di queste stampanti che realizza un muro. Ma qua è gigantino, eh, cioè, Un po' più grande. Chi l'ha eh, costruita la stampante grossa? Eh, quella è stata costruita in California, non so chi l'ha costruita. scrive su Google Contour Crafting trova tutte le informazioni, i modelli e eh, lui con i suoi investimenti ha fatto un TED in cui ha vinto un concorso di 100.000 dollari e quindi porterà avanti ulteriormente la sua ricerca. Quindi addio operai su tutti. Qui io e Monti ci esponiamo una domanda. Stiamo facendo la rivoluzione industriale, stiamo stravolgendo i metodi di produzione mondiale, abbiamo una produzione delocalizzata senza bisogno di magazzini, nessuna industria che ci fa i pezzi, ma solo una stampante che è in grado di produrre tutto quello che ci, avrebbe tutto quello che ci serve a basso costo perché il costo del materiale di stampa sta scendendo, il costo della stampante sta sempre più, più calando. Eh, ci sono dei concorsi su internet che mirano a far realizzare delle stampate con un prezzo sempre più basso. Eh, ad oggi il, il concorso da, da 80.000 dollari a chi realizza una stampante simile a questa con delle caratteristiche a meno di 200 dollari di costo. Eh, e così concludo elencandovi i dettagli di questa stampante. Eh, come potete vedere abbiamo una, abbiamo una scheda integrata basata principalmente su eh, Sanguino che è un derivato di Arduino in questo caso eh, praticamente serve Arduino con un diverso chip non so se conoscete la, la scheda eh, sì. quell'Arduino che ha presentato lui prima utilizza la T-Mega 328 questa è una T-Mega 644 cambia il livello di chip l'interfaccia per programmare è la stessa spiega cos'è l'hardware non so questo Eh, sì, in questo, in eh, questo caso abbiamo dall'open source software di cui è stato parlato prima, eh, che principalmente è qualcosa che facciamo girare su PC, quindi facilmente scaricabile da internet. Eh, manipolabile, modificabile, noi abbiamo una persona albero, ossia eh, è passato a qualcosa che è possibile realizzare in casa, eh, non solo come questa stampante, quindi puoi scaricare i modelli della plastica e realizzarli in qualsiasi modo, costruirla, mettono a disposizione i manuali online, il supporto, il supporto di tutta la community per costruirla, avete una difficoltà nella calibrazione dell'estrudone, iscrivetevi in un forum, vi sarà subito risposta da centinaia di utenti. E ehm, come questo, poi vi parleranno del professor Secologi che hanno costruito intere macchine per, eh, eh, per far andare avanti un ecovillaggio. Sì, noi con il gruppo di tecnologia del movimento Tracknest, di cui con io e altri amici siamo coordinatori, eh, abbiamo deciso proprio di realizzare questa stampante 3D, questa ne abbiamo realizzato due parallelo, una in Reggio Emilia e una eh, in Sardegna, io sono saldo. <laughs> frattempo non è stato possibile stampare qualcosa in diretta, però lo potete vedere in qualcuno.